Ok, litt skrisp her, ikke sant? Men det hjelper å ha litt energi, eller adrenalin i mitt tilfelle. Og du blir så effektiv. Det trenger ikke være bra, men du blir effektiv i hvert fall. Til å gjøre ekstra mye. Ho, ho. Og det er det spillet skal handle om i dag. Være effektiv og gjøre mye, men du vil også gjøre det bra samtidig. Spillet er Adrenalin fra Check Games Edition. Det er et sånn slags førstepersons men ikke allikevel. sjekker ut Adrenalin. Hello! Adrenalin er et sånn førsteperson sånn skytespill. Det vil si, du har mange små korridorer her, trange plasser, men masse figurer som går og skyter på hverandre. Og det er veldig lett å skyte på hverandre, for det, du er jo overalt. Så hvis noen figurer er sånn og sånn, så er det veldig enkelt å skyte. Men du begynner å spille helt uten våpen. Faktisk så er det ingen spillere som begynner på brettet i det hele tatt. På min tur nå trekker jeg to kort. Av disse her så velger jeg ett å beholde hemmelig, og det andre viser hvor jeg begynner hen. Og i dette tilfellet er det gult. Så jeg hopper inn på gul område da. Og så er brettet delt inn i fire eller forskjellige farger, og hver farge har også forskjellige rom i seg, kanskje. Her er det en nøytral farge som er to rom, eller to eh, seksjoner i seg. Men jeg har begynt her. På min tur så har jeg to ting å gjøre. Jeg kan da plukke opp noe. Jeg kan bevege meg og plukke opp. Jeg kan flytte med tre hakk. Eller jeg kan skyte. Det er det jeg kan gjøre. Men jeg begynner uten våpen, så naturligvis har jeg lyst til å ha et våpen her. Og da betaler jeg kanskje en kube her. Og kube det er ammunisjon. Hver spiller har det i begynnelsen, men du må skaffe ammunisjon underveis. Så det er et skikkelig sånn eh, tematisk spill, hvor du, alt henger sammen i, for, i forhold til et sånn skytespill. Du trenger våpen, du trenger ammunisjon, du må skyte på andre spillere. Så, hvordan funker det i praksis? Hver spiller har et brett som viser da hvor mange poeng du har poengdører i spillet. Og alle begynner da med en av hver type ammunisjon. Sånn. Du kan ha maks av tre av hver type, så derfor har du et forråd her som er bare ditt. Som du kan ta etter hvert som du plukker opp eh, våpen eller ammunisjon. For å plukke opp våpen så må du betale. og Da betaler du kostnaden her, ikke den øverste, men de under. Og hvis du bruker det, så bare spiller du foran det, og så bruker du det. Og Her står det da veldig mye forskjellig på hvordan den kan brukes. Og hvordan den kan brukes, <laughs> det er ganske vanskelig å vite i begynnelsen. Men heldigvis så kommer den med et skjema her som viser alle våpnene og hvordan de fungerer. Etter å ha sett på skjemaet en gang, så vet du nøyaktig hvordan våpenet fungerer, og du trenger ikke å se igjen på dette våpenet. Så her så må du skyte på noen som ikke er samme felt som deg, Du kan skade de to ganger, og så flytter du ett hakk, den røde spilleren. Deretter kan du også betale mer ammunisjon for å flytte deg selv to hakk, eller også gi en ekstra skade til der den røde står nå, etter han flytter seg. Det er en rocket launcher, så den skader masse. Så veldig eh, enkelt å forstå, og du har det på hånd. Helt til du spiller det på din tur, bang, og det gjør det som står. Hvis du da plukker opp våpen igjen, så må du betale full ammunisjon. Så da må du betale to rød. Og du har en håndbegrensning på tre våpen, selv de som har spilt foran deg. Så hvis du har tre våpen foran deg, så må du ha ammo for å plukke det opp igjen, og det gjør du i slutten av turen din. Men det her handler jo om adrenalin. Så jo mer skade du har, jo mer kan du gjøre. Så se her, dette handlingen du kan gjøre, som jeg sa. Flytte seg, bevege og plukke opp noe, skyte på noen. Så hvis jeg får skade av andre spillere, så ser du her, da kommer jeg dit. Og da har denne handlingen blitt mye sterkere. Jeg kan gå to hak og plukke opp noe. Og her skal jeg bevege meg og skyte som en handling. Så det, blir kraftigere og kraftigere jo mer skade du får. For kroppen er pumpet av adrenalin. Så tematisk sett funker det fint. Hvis jeg skulle dø da, at jeg får skade helt ned hit, så dør jeg. Og det skjer jo ofte på ikke min tur da. Og da vil en hodeskalle komme der, som indikerer at neste gang så er det verdt mindre poeng. Men majoriteten her av skade vil få 8 poeng. Han som skyter med først, får 1 poeng. Han som skyter med nest mest, får 6 poeng, osv. osv. Og Hodeskallen vil da indikere at neste gang jeg skal dø, så er det verdt mindre poeng. Så det er kanskje ikke så gøy å skyte på meg videre. Men personlig for meg så er det ingen lidelse, for det ja, er mindre verd, og jeg begynner bare et annet sted på kartet. Ingen straff. Når du plukker opp et våpen, så er det veldig synlig hva du plukker opp. sånn. Og så kommer nytt til stedet hvis den er igjen i våpenbunker. Hvis den er tom, så er det tomt. Men våpenet på hånd blir skjult inntil jeg bruker det på min tur. Og spiller bare ned, så gjør jeg det som står, og prøver å gjøre skade. Det er egentlig spillet. Du skal bare skade andre spillere og ha mest poeng. Og der har du egentlig litt av det som er kanskje litt kjedelig med spillet også. For å si at alle spillerne er på brettet. Når du beveger deg, så kan du kanskje bevege tre felt. Det er 1, 2, 3. Det er halve kartet. Så det er ikke noe sted å gjemme seg egentlig her. For det, du ser nesten alt. Så lenge du står inntil en dør, så ser du hele rommet du står ved siden av. Så det er ikke noe sted å gjemme seg. Det er veldig lite taktisk å gjøre. Det mest taktiske du kan gjøre, det er å plukke opp ammunisjon som du vet at andre spillere trenger. Men det er ikke så mye mer enn det. Det handler bare om å prøve å posisjonere seg, sånn at de andre ikke får poeng ut ifra de våpnene du tror de har på hånd. Det er det. Er det. Så du har på en måte en sånn deathmatch hvor alle spillerne bare skyter på hverandre. Og etter hvert som de dør, så vil disse hodeskallene gå vekk. Sånn her. Og når den siste er tatt, så er den siste sånn, den eh, Final Frenzy, som er ekstra um, spesielle poeng. Men du kan korte ned spillet også ved å ha færre hodeskaller her, for den er bare fem istedenfor åtte. Men det, det, er ikke så mye taktikk i spillet. Det, det er morsomt å spille de riktige kortene til riktig tid og prøve å gjøre mer skade på andre spillere mens de står samla i Eller det kommer litt an på våpenet ditt. Så våpenet ditt bestemmer veldig mye av hva du kan gjøre, men heldigvis så kan du bytte våpen underveis hvis det er tilgjengelig noe sted. Men som sagt, det å dø er ikke noe straffbart. Det er bare at du popper på et annet sted. Med akkurat samme oppsettet som du hadde, bare mindre skade på deg sjøl, selv, selvfølgelig. Så Deathmatch de spiller her, det er helt greit. Det er ikke noe spesielt. Men vi har noe som heter for Domination Mode. I domineringsmodus så erstatter du dette her med denne. Og her ser du helt litt oppsett, og du ser at det er forskjellige farger med skademark over her. I denne modusen så handler det om å ha kontroll på de forskjellige zonene. Du vil ha kontroll på blå, rød og gul zone. Og her er det akkurat samme som med spillere. Du legger på skade her for å indikere at ok, du har mest kontroll på rød, eller mest på gul, eller mest på blå. Men her så har du iallfall en grunn til å posisjonere det på de flere plassene. Hvis du står alene med en sånn sak, så får du lagt på automatisk dråpe, men du kan også skyte på dem. Men hvis du står alene eller står på en plass med sånn sone på, så får du skade automatisk fra den sonen. Men domination mode det gjør spillet mye mer taktisk, og da har du faktisk en grunn til å flytte rundt på kartet uten å tenke på våpnene dine nødvendigvis, men bare å få poeng på disse. Så domination mode er mye gøyere, syns jeg. Det endrer spillet såpass mye at det går fra eh til kult. I tillegg så har vi da turret mode. Det er litt samme her, men denne gangen så skyter de tilbake igjen på spillerne, og det er ikke fullt så kult. Ja, så det er Arnaldin. Det er et spill som har tematiske mekanismer, som når du skyter noen, så gir du skade. Og når de blir skadet, så får de adrenalin som gjør de sterkere og kan gjøre kjappere ting og være mer effektive. Våpnene er veldig tematiske. De har bilder som viser hva de gjør. Selvfølgelig så må du sjekke opp i <laughs> våpenheftet for å se hva de egentlig gjør, men så snart du har gjort det, så er det veldig enkelt. Du trenger ikke å slå opp igjen for å se hva våpenet gjør. Så jeg syns spillet fungerer veldig bra tematisk. Eh, det er litt treigere enn du kanskje tror med tanke på First Person Shooter, for det handler om å samle de riktige ressursene, ha de riktige våpnene og til den riktige tida og prøve å posisjonere det ut ifra kartet. da. Men Deathmatch er som sagt litt eh, treigt. Eh, du forventer kanskje at det er mye action her, men på din tur så tenker du om. Ok, du flytter litt hit, flytter deg dit, plukker opp litt ammo. Eller skal du gå dit og gjøre det? Du har liksom to handlinger å gjøre hver runde. Det er det lite, men du må gjøre det meste ut av det. Så det, det er liksom et slags ressursbehandlingsspill hvor du må gjøre det beste ut av de eh, egenskapene du har. Og det spillet det er veldig kult å se på, og det er veldig lett å lære. Og det er litt vanskelig å mestre også. Det, du, du, kan bli flink i spillet med tanke på å plukke opp de riktige våpnene med den ammunisjonen som er tilgjengelig, og eh, hvordan du ønsker å bruke våpnene også. For det å ha et våpen som er veldig sterkt, det hjelper ikke så mye hvis ikke du har den riktige ammoen i tillegg Så en spiller som har et våpen som krever mye blå ammo, så driver de andre spillerne og plukker opp den blå ammo som er tilgjengelig. Og det er litt sånn eh, da må de finne på noe nytt. Og det er litt stilig. Nå spiller jeg Det er kult, det er det. Eh, jeg vil ikke hoppe i taket for det. Det, det vil jeg ikke. For det, jeg tenker at ok, dette er et førstepersons skytespill. Det vil ha litt action og litt fart. Og det er litt tamt med den deathmatch-metoden. Og ja, de har det her eh, domination-modusen som gjør løfter spillet ganske godt. Men jeg syns spillet er fremdeles bare kult. Det er ikke noe revolusjon. Det er det ikke. Men eh, jeg kan absolutt anbefale det hvis du foretrekker å spille sånn som dette. her, Ha et veldig kult tema, for temaet passer som sagt utmerket. Det gjør det med, med hva du gjør. Så, sånn sett kan det anbefales, men det er som sagt <laughs> ikke, ikke toppspill, men greit spill. Ok, tusen takk for at du denne episoden av Brettspill Takas. Jeg håper å se den i neste. Og husk, sjekk inn på hjemmesida mi på brettspill.takas.net og se masse anmeldelser. Og hvis du vil støtte meg på Patreon, så setter jeg veldig stor pris på det. Eller du kan støtte meg med å dele det og kommentere og sånt noe. Det er også veldig bra. Ok, snakkes.